Uamuzi huo wa kujivua wanachama wa chama cha wananchi CUF unaenda sambamba na kujivua nafasi za uongozi ndani ya chama hicho kwa madai ya kutoridhishwa na namna ya uendeshaji wake, huku migogoro ya mara kwa mara ikiendelea kukitafuna chama hicho. Akisoma maazimio ya pamoja ya kujivua wanachama wa CUF kwa niaba ya wenzake, mwenyekiti wa kamati hiyo iliyoandaa azimio hilo, Shahada Isa, amesema wamefuata taratibu mbalimbali za kushughulikia migogoro iliyoikumba chama hicho, ikiwemo kumwandikia barua msajili wa vyama vya vya siasa bila ya mafanikio. Baada ya kutafakari kwa kina, tumeamua kwa pamoja kujivua nafasi zetu kwa wale ambao wana nafasi ndani ya chama na kujiondoa rasmi katika chama cha wananchi kafu leo tarehe 23 mwezi wa pili 2023. Baadhi waliojivua uongozi na wanachama wa chama cha wananchi CUF wamesema kwa sasa wanatafakari juu ya chama cha kujiunga nacho ili kufanya siasa zenye tija. Nia yetu ni kukomboana nia yetu ni kupambana, si kwamba juzi kati tumefanyika mkutano pale, hata kata makumbusho hatuwezi kufanya mkutano kama ule. Viongozi wetu tukiwaambia hali ya chama ni mbaya, tukae tufanye nini cha kufanya, wanatuona sisi hatuna thamani. Tumejitoa sana, tumejituma sana tumekitumikia na kujitolea sana kwenye chama hiki, lakini mwisho wa siku umuhimu wetu ndani ya chama hiki haupo na hauonekani kwa viongozi na hata baadhi ya wanachama wenzetu. Ulisimama katika jukwaa la kiongozi fulani mkubwa katika nchi hii na ukasema mama utapita kwa kishindo 2025 wakati yeye ana wanachama katika chama chake, yeye ni mpinzani. Hata hivyo, baadhi yao wamesema haukuwa uamuzi rahisi wa kujivua wanachama wa chama hicho cha upinzani kutokana na kutumia nguvu na muda wao mwingi kukiimarisha. Jana tusiogopane, tusiogopane, tukaambiane ukweli, kafu hakuna, kafu hakuna. Uvunjwaji wa katiba umekuwa umekithiri sana, na ndio unaotusononesha sisi na kufikia mpaka kuamua kufanya haya maamuzi magumu. Yote yazungumza tulishafanyia kazi, lakini viongozi wetu wa chama wameshindwa kutoa ushirikiano. Kwa hiyo hatuoni sababu ya kuendelea kuwa wafuasi wa chama hiki kwa sasa. Mwaka 2015 mvutano ndani ya chama cha wananchi CUF ulianza mara baada ya Profesa Lipumba kujiuzulu nafasi yake na kurejea baadaye, hali iliyosababisha mgogoro na kumlazimu aliyekuwa katibu mkuu wa chama hicho Maalim Seif Sharif Hamad na mamia ya waliokuwa wafuasi wake kukihama chama hicho ambacho hadi sasa kimegubikwa na migogoro ya ndani. Athman Mihula, Star TV, Dar es Salaam.